Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kolaborasi. Uh, kenalkan nama saya Ramadan. Dengan Bro. Saya Waplo. Waplo. Ya. Kali ini kita akan bincang-bincang bagaimana membangun akun publik Instagram secara organik. Ya teman-teman, seperti kita ketahui di dunia online sana sudah banyak pembahasan bagaimana membangun akun secara organik nah, dan kali ini untuk tiga lokal, tiga bukan baru kita mau bincang-bincang nih dengan owner atau pemilik akun apa, blogger Riau ya blogger Riau akun Instagramnya ya silahkan dicek kalau belum follow silahkan follow ya eh, kita awali ini nih Kenapa namanya dari nama nih? Kenapa mau menggunakan Blogger Riau? Yes. Mungkin uh, baiklah saya vlog, saya founder dari Blogger Riau. Kenapa saya memberi nama itu Blogger Riau? Mungkin karena skalanya lebih lokal karena posisi saya juga asli dari Pekanbaru karena kawasan Pekanbaru itu uh, ibaratnya gini uh, Provinsi Riau itu ibu kotanya Pekanbaru. Jadi kalau untuk vlogger karena berhubung saya hobi jalan-jalan dengan makan-makan. Oh, jadi vlogger Riau ini spesialnya apa nih? Uh, maksudnya <clears throat> dia isinya kontennya lebih fokus ke arah mana nih? Lebih ke traveling. Traveling ya. Kalau untuk target marketnya, apakah khusus uh, provinsi Riau, Kota Pekanbaru, atau nasional, atau gimana? Kalau untuk vlogger Riau lebih oriented ke Pekanbaru karena rata-rata jumlah dari kita bermain Instagram organik itu lebih pertumbuhannya lebih ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru. Biasanya target market ini bro. Biasanya yang banyak insight, yang banyak engagement itu eh, berjenis kelamin apa, terus sekitar umur berapa? Kalau untuk uh, di vlogger Riau itu sendiri hmm. lebih banyak mayoritas itu hampir 50% itu ke kaum laki-laki karena lebih ke traveling ke traveling ya oke jadi teman-teman yang ingin mengetahui informasi tentang traveling ya untuk Riau ya bisa dilihat di blogger Riau terus awalnya itu mulainya itu kapan itu bro? Uh, pembentukan akun Vlogger Riau ini? Akun Vlogger Riau itu dibentuk pada tanggal 27 September 2017. 2017 berarti udah oh, tiga tahun. tahun ya. Dengan jumlah followers saat ini 10,6k. 10,6k luar biasa. secara organik bro ya, tanpa ads ya, tanpa endorse juga luar biasa. Eh, gimana nih bro uh, memulainya itu apakah adakah ada strategi khusus kalau untuk strategi mungkin karena mungkin di awal kita pasti harus berusaha mencari marketnya audiens yang kita punya agar kita tahu mereka ini lebih cenderung itu sukanya seperti apa gitu apakah fokusnya kadang cuma fokus traveling aja apa dibarengi kadang selang-seling kadang hari ini kuliner kadang biasanya mungkin traveling jadi traveling ini mencakup kuliner bro ya apa tantangan biasanya bro masalah membangun akun ini selama ini mungkin kendala yang sering dihadapi itu apa namanya ya eh, perjuangan itu karena fokus karena sesuatu itu nggak ada yang instan karena kita pasti melewati semua setiap proses itu bertahap seperti apa sih yang memang harus kita capai mungkin di tahun ini kita mau pengennya itu targetnya seperti apa oh gitu jadi ada plan plan ya bro ya ada plan per tahun per bulan oke okay. itu teman-teman uh, ini bro misalnya ada teman-teman di penonton mau ya ikut jejak bro lah membangun akun publik secara organik atau bro bisa memberikan tips kepada eh, penonton teman-teman di rumah mungkin kalau untuk tips membangun akun publik eh, lebih fokusnya ke Instagram itu jangan pernah cepat berputus asa karena kita nggak tahu kedepannya bisa jadi apakah bulan ini apa bulan depan lagi sampai bakal satu tahun lagi kita nggak tahu apakah yang kita awalnya mungkin kita itu cuma hanya coba-coba nggak belum terfokus bisa jadi itu jadi bisa jadi profesi yang kalian bisa jadi nilai value lebih lah dari yang kalian miliki sekarang ada tips lain bro biar atau secara teknis gimana caranya mungkin kalau di daerah Rio sendiri masih sedikit bro ya untuk yang bermain lokal ya kalau untuk publiknya publik uh, Instagram seri, sendiri kalau khususnya di Riau itu kayaknya sudah banyak, sudah banyak. tetapi per tiap daerah itu masih belum bisa menunjukkan uh, khasnya per daerah masing-masing makanya kebanyakan dari setiap daerah itu masih bingung dia itu mau menaikkan konten apa agar dia juga dikenal orang dan juga kampung mereka sendiri yang mereka tempat kampung mereka ini tinggal juga naik ke berita. Oke, Jadi itulah teman-teman bincang kita hari ini. Jadi teman-teman yang ingin membangun akun publik Instagram, apalagi khusus untuk daerah Riau, silahkan dicoba seperti eh, saran dari founder uh, Riau jangan pernah menyerah nah, oke terima kasih bagi teman-teman yang belum di subscribe silahkan subscribe itu dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh